Mas Suno siapa? Tunjukin aku malah apa? Apa lagi ngomong begitu? Eh, kau suka itu dosa. Eh, tak pakai dosa. Eh? Saya enggak punya mau kenapa itu? Eh, jangan itu. Minta. Atas apa Kalau itu? Mau saya mau kan? Saya mau Eh, eh, dosa. Iya. Eh, saya enggak pakai dosa dosa Tua, tua, tua, tua. tolong. jangan, dosa kau, jangan. Aku pun jaga. Saya keluarga aku kok. Masuknya kan saya bilang saya Masuknya saya bilang siapa Masuk, eh, apa bahasa melapor? Melapor. Melapor. Melapor. Masuknya sama penunjuk kau eh, dibilang hmm. kau. Saya bilang keluarga eh, eh, saya tak pabotoro. Urusan gua mau hmm. pakai uang Eh, pakai botol. Eh, gua suka. Aku bukan bilang kok. Terus kamu kan Ulangi. Nenek moyangnya. Tidak boleh kau begitu. Iya. Begitu, karena begitu. Maju, Bagas.